Thank you. keep Furam roztacza dzisiaj mój brat Nowe nowym ciuchu nowe buty, dzisiaj nowa maska Niedługo no nowy projekt rap Nawet oni dzisiaj VIP, VIP, VIP, VIP, VIP. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj VIP, VIP, VIP, VIP. Jestem, jestem, jestem VIP, VIP, VIP, VIP. Nowy rok, ja już dziś, dziś, dziś, dziś VIP. życiu znów płonie Palę gumę dzisiaj z nowym składem Foty na Instagrama i łatwo Nie obchodzi mnie to bagno Jestem VIP VIP heartbeats.